Чтобы был имя на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть боль, дай огня. Como yo, y mi